Je suis belge. Je suis un musulman et je suis un rif. Et je n'ai pas peur de Bartholomew. Je suis belge, je suis musulman, je suis marocain et j'ai pas peur de Bartholomew. Je suis belge, je suis rif, je suis musulman, j'ai pas peur de Bartholomew. Je suis belge, je suis rif, je suis musulman et je n'ai pas peur de Bartholomew. Je suis belge, je suis rif, je suis musulman et j'ai pas peur de Bar Watch it, Yo.